сыночек, как долго я спал. как ноги болят. М ауч. Вау, классно. Музыку какую-нибудь послушал. Стоп, стоп. А где родители? Думаю, надо поспать. как устал за ночь. Еще Так, аккуратно, аккуратно. Yes. Посижу ВКонтакте. классно. Блин, надо вырубить музыку. Ай. Отключим диск. Что у нас есть? И... У, классно, Майнкрафт рулит! А. stuff like that. There's just really cool features of them. А, ладно. бесит. Ой, ну сбегала. Яблочко возьму. Хм, что там? Яблочко. то я не хочу уже. Э, моё яблочко. А рука болит. Ладно, положи его. Положи его в сундучок. А там одно. Ладно, я пока переоденусь. Более-менее. Э, жди меня дверь. Что-то реально яблочко так хочу. Посмотрю сейчас. Есть так хочу. Можно? Так. М -м. Что такое? А, помогите! Дверь запирай! Это что, я пухнул? А, помогите! Ай! Что ж такое? А, как вкусно. Халат пойду отъену кофту. Подожди, каштаны у меня где-то здесь валялись. Сейчас поищу. Где же они могут быть? А, вот они штаны. пойду сейчас одену кофту. Пойду прогуляюсь на улице. Ой, уронил. А ну прогуляю на улице. Блин, если бы Ник был онлайн, позвонил бы ему, поговорили, поболтали. Правда, он в Москве живет. Чего я хотел? Что это было? А, боюсь. что это было? Я боюсь. А это что было? Я боюсь. А, спасение. tío.